のそれじゃあお父さんの名前も Oke namanya siapa ini? Oh, Theophratus Aurelius Nah ini bapaknya si ya Theophratus Oke okay, teman-teman, selamat datang di mana kemia part ke-23 ya teman-teman. Oke, okay, kita langsung lanjut aja ceritanya ya di sini. Di sini ada cerita terakhir yaitu ceritanya si Ana ya. Langsung. Oke okay deh, kita langsung aja ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, di sini si anak tukang bersih-bersih ya, teman-teman. Kaban ga okippanashi desu yo. Dare no desu ka? Gomen nasai. Watashi no da. きちんと片付けてください。あ、また食べかすが。それは今掃除しようと思ってたの。あれ？

これは有識事態だなんでそんなところに隠れてるんですか <laughs> 貴様は悔しくないのか我らのアトリエが後輩に支配されているのだぞ先輩が連れてきたんでしょそれに真面目でいい子だと思いますよ <laughs> 己寝返りよって何か何か手を打たればうん <laughs> dianggap pengkhianat sih Feng Anna chan? Hai? どうしたんですかあのね、アンナちゃんが頑張ってくれてるのはよくわかるんだけどちょっとやりすぎっていうか Iya, cerewet ya di sini. Eh, しいのよねあまりうるさく言われては集中できないしなそんなそ oh jadi m u r なんで私はみんなのためにこのアトリエのためにやっているのにあっまさかこれが噂に聞く ごい。そんなグンナル先輩以外はいい人たちだと思ってたのにいじめってどんなことをされるんだろういけない囲まれているあのねだからアンナちゃん近寄らないで <laughs> それ以上近寄ると切ります <laughs> どうしたのよ急に弱敗とはいえ私も父から免許改伝を受けた身多勢に無勢とはいえそうやすやすとは打たれません何を言ってちょっと落ち着いて <laughs> 近寄るなと一度警告しました 二度ありませんえちょちょっとかなり興奮しているなまずは相手の要求を気がそれた今のうちに k a b u ほほこれは願ってもない展開だな喜んでる場合じゃないですよ追いかけなきゃ OK た方がいいんじゃないなんか怖いし <laughs> いない方が静かでいいんじゃないかでもでも誤解は解いておいた方が でもあの調子だと一人ずつ闇討ちしてきてもおかしくないわね闇討ちってそんな <laughs> 月の出てない晩は気をつけることねあながち冗談とも思えないなふん <laughs> 来るなら来い望むところだ Okay. 軍長は遠くに恨まれてるもんねそうですね出会いからあれでしたし真っ先に切られちゃったりしておお前たち仲間が飛び出したのに何をのんびりしてるんだうわ分かりやすまあ Oke, okay, si anaknya. Oh, langsung langsung dikejar. Cari. 見つけないと危険かもしれないな手分けして探すか相手は興奮している決して一人で近づくなよ Oke, kita cari dulu. Di sini kita nyari ya. Oh, di sini ada banyak tempat yang harus dicek. Ya udah kita ke kampus ground dulu yang pertama ini yang ada tandanya. <laughs> 私 d a si r そこは歩かない方がいい危ないからなロクシス危ないって何が罠を仕掛けた興奮した相手をえるには <laughs> これが一番だからな b i ちゃんも捕獲用にトラバサミに火薬を仕込んだ捕まえると同時に 戦闘力も奪える優れものだほうそんな便利な罠にだダメだってそんなの <laughs> すぐ外した方がまあやだ外すのは構わんがちゃんと責任を取ってくれるんだろうな責任アンナを捕獲して説得することだそこまで君がやってくれるんだな そそこまででは罠は外しておこうあとは任せたからなオッケー、ディア m b i l l a g んなんだか全部押し付けられた気がする後で罠の作り方を聞いておかんとな <laughs> Oke, langsung di sini ada di mana lagi? Mungkin di situ doang. Oke, langsung ke kelas. Kita cek di kelas. Oke, kita cek di kelasnya. Waduh, itu kan? Mungkin apa yang terjadi? Mungkinkah? Oke, langsung kita cek. Oh, な e m じゃ t i n y a 大丈夫息は急所は外したようだやっぱりアンナちゃんが池ほどの豪の者が今のアンナ通常時より強いという泣くと強くなる子供みたいなものかな可愛い表現まあそんな感じ Selamat menyaksikan ya teman-teman. Jangan lupa dicek subtitlenya. Oke, di sini kita nanya-nanya. Nggak tahu. Oh, Mana ketemu nggak? けど見つかったけど他の生徒のみんなに協力してもらって捕まえようとしたのでも10人くらいまとめて倒されちゃってフフフフフフフフフフフついに一般人にも被害がフフフちゃんは私たちのことフ追ってると思ってるみたいフ それだと見つけても話聞いてくれないかなえー、ま後のことは捕まえてから考えるか Oke okay. Kita kemana lagi sekarang? Oh baru Nah di sini はい追い詰めたさあ観念しろ先輩目的がずれてますよ Si anaknya di sini panik ya teman-teman. Ano, Anna. Kirain mau dibully. Nanika 誤解してるみたいだけど。 その来ないでください捕まって恥ずかしめを受けるなら舌を噛み切ってまあ早まらないで <laughs> ブレイン収めてるぞ負けるなそそんなこと言われても頑張ってえっと骨は拾ってあげるからそれは違うような <laughs> まあ、行ってみます。近づくなと言ったはずです落ち着いてアンナほら武器も持ってないし猫がいますえああそうかサルバもここで待ってて <laughs> 頑張るよ <laughs> えっとこれで話を聞いてくれるかなそんなに警戒しないで僕たちアンナを嫌ったりましてや打とうなんて思ってないよただ今まで自由にやってたからちょっと不満が出たっていうか。 だからねもうこんなことやめて言い分は分かりましたただそれが真実かどうか確かめる必要があります確かめるってそこはもう私の間合いです剣が首筋に。 見事な寸止めだ <laughs> 避けようともせずなるほど嘘はついていないようですね避けなかったというか避けれなかったというかということは全て私の勘違い Iya, s a l a 思い込みが激しくてつい分かってもらえたならとりあえず刀を引いてもらえるかなそういえばニケ先輩を思いっきり叩き切ったような大変大変ですかぶらない 字通り命がけだようわ首少し切れてる kena luka sih pennya juga di lehernya Oke okay, teman-teman akhirnya beres ternyata untuk cerita si Ana ini dia masih ketakutan untuk para senpainya ya dikirain dibully padahal enggak ya Oke kita langsung lanjut aja ke cerita selanjutnya di sini yang berikutnya itu event ya teman-teman Oke Oke di sini ada event apa kita cek dulu ya teman-teman Ternyata untuk ceritanya juga lumayan agak lama juga si Ana ya Oh ini ada cerita lagi teman-teman Membosankan <laughs> Oke okay. Kore ga ロクシス先輩の言う通りですよそりゃそうだけどさぐんちゃんもすっかり来なくなっちゃったしそもそもここまでして錬金術師になりたいかっていうとそういえば聞いたことなかったねなんでみんながこの学校に来たのか愚問だな私は物心ついた時から この学園に入ると決めていた私は文武両道を目指してうちはスカウトされたからなんとなくかなうん昔のことだから忘れちゃった <laughs> ベイン君は Gimana Fen ini jawabannya? Oh, enggak ada. Buku. 父さんが錬金術師だったかもしれないからなんでそんな曖昧なのよよく覚えてないんだ昔の記憶がなくて気がついたらどこかのアトリエにいてぼんやりと研究をしている父さんの姿がそうなのそれじゃあ Oke, namanya siapa ini? Sapari. Oh, nggak ingat sama sekali ternyata, Fen. Theophratus Aurelius. Nah, ini bapaknya si Fen ya. Theophratus. Sore ga tousan no namae? Eh? Theophratus って みんな知ってるの Oke di sini ternyata eventnya itu tentang identitas si Fen ya teman-teman. Oke jadi Theophratus itu bapaknya si ini ya, bapaknya si Fen. Mungkin di event sekarang ini kita cari ini ya, cari identitasnya si Fen sama bapaknya kali ya. スさんの子供だったんだどうりで何でも器用にこなすわけよね o い iya d o n だが e l a n 自分ではよくわからないんだけどテオフラトゥースか懐かしいわね会ったことあるのええ 時によく遊んだわテオフラトゥースさんもここの生徒だったんだって当たり前だよねここを卒業しないと錬金術師にはなれないんだし学生時代のテオフラトゥース興味がありますねあじゃあさ先生たちに聞きに行ってみない Oke、okay, kita mau nanya ke para sensei dulu deh 面白そうベン君もお父さんのこと知りたいでしょね行こうhmm. Oke okay, cekidot Kita ke para sensei Mungkin si Roxis mungkin tahu sesuatu kali ya Atau gimana? Enggak サルファは父さんのこと知ってたの そうなのそんなこと今まで一度もマジカンサルパーそんな意地悪なお <laughs> うん OK Oke, di sini ada ke ke Fakultinum, kita ke workshop dulu. Jangan lupa kita save dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ceritanya menarik ya. Kalau misalkan ada cerita sama dubbing, sensenya diam aja ya. <laughs> ini sebenarnya rekamannya rekaman malam ya, teman-teman. Duh, ini mata gimana gitu ya. Oke, langsung aja gitu. Karena kalau misalkan main game sambil ngelihat ini gitu ya sambil main game sambil bicara emang agak susah juga ya teman-teman eh di sini oh nggak ada di sini si Isolde kalau nggak salah di sini tuh Isolde oh iya benar fakulti room Isolde sini halo oh, emang enggak ya kali ya bukan ya, wes deh kita langsung kita tanya dulu ke Zippo ke Jepel Jepel Sensei Bapakku Teopratus nih Aduh siapa sih Teopratus Ah iya Pasti langsung musiknya ganti Hmm? どうしたテオフラトゥースのまさか思い出したのかいいえそうじゃないんで あそっか残念ベイン君のお父さんなんですよね確証はないけどおそらくねベインをスカウトしたのもそれが理由だしおいにあらさんね s a n n y a ya だったんですかでもそれはきっかけに過ぎないか今の君を見れば入学させたのは間違いじゃなかったと胸を張って言える オフラトゥースさんはどんな方だったんですかああ実は彼とは同級生でねおクレスメンえー、すごいえたまんでかねじゅうがましんでかねしぜぽんぜぽ先生同級生と言っても同じクラスだっただけさ正直彼は雲の上の存在だったよ彼が何を研究してるのか 僕なんかには全く理解できなかったへえやっぱりすごい人だったんだあれでもんどうかしたかいテオフラトゥースさんと同級生ってことはつまり先生レイン先輩ぐらいの子供がいてもおかしくない年齢なんですね <laughs> shock langsung ショコン、そしてゼパーね。うん、他の先生のところに行こうか。Cabut hmm, <laughs> eh, ah yuk. Ke sensei yang lain, kita tanyain. Oke, coba cek lagi deh si Zepalnya tuh. Gara-gara si Ana nanyain itu ya. Halo Zepal Sensei. Oh, gitu dah. Oke lah kalau begitu. Zepal Sensei ini berantakan. <laughs> langsung aja kita cek di sini lor si lor si ini ya si, si manusia harimau langsung aja yang lagi terbang hello lor hmm teofratus no hanashi da Oh baru dengar ini suara si lor gini na ゼップルとかイゾルデに聞けばいいんじゃないかあいつらなら年も近いしな dan Isolde ya oh. Zepol Kita langsung aja ya cek sini siapa lagi mungkin yang si aki-aki bukan di sini aki mana aki oke Dior iya Dior mungkin tahu sesuatu Oke, langsung. Ano, sensei. Hmm. Nanja. 先生はテオフラトゥースのことって覚えてるテオフラトゥースはて聞き覚えがあるような錬金術師の テオフラトゥースよ起きちゃったのひけえなわしゃまだ80じゃぞ u m u r n y 80 t じゃあ教えてよそうそうじゃな確かあれはわしが10の頃全然関係なさそうな話が その話長くなりますかお望みとあらば何時間でも話してやるぞ私たちは先に失礼しますニケ先輩責任を取って最後まで聞いてください <laughs> えうちが <laughs> さあ行きましょう s i i doang lah diiniin biarin sini doang Oke, mungkin sampai Dior di sini nggak ada lagi ya. Kalau nggak salah, coba tanya si Isolde ya. Mungkin Isolde udah ada kali ya. Si MT di MT mungkin ada guru kali ya. Apa nggak ada? Nggak ada ternyata. Di sini belum ada guru baru. Mungkin ini ada lowongan kerja buat kalian yang masih nggak kerja menjadi guru ya udah. Kalian bisa daftar di mana <laughs> kimia masih empty tuh masih ada locker ruangan kerja oke okay, di sini Isolde mungkin Nona Isolde oh ternyata dia ada di sini halo cantik nah di sini dia ada Oh, judes banget kayaknya. きたいんですけどテオフラトゥースベインのお父さんなんだよねそう聞いてるわね私は半信半疑だけどえっとそのどんな人だったんですか彼には散々才能の差を見せつけられたわそれゆえ敵の多い人だった 敵ですか妬まれやすい性格をしていたのよいろいろとそう一つ面白い話を思い出したわ何何この学園には創設以来決して生徒が踏み入れない場所が一箇所だけあったの俺はそ satu t e m p a 大いなる獣と呼ばれる巨大なモンスターに守られた場所がね Great Beast おーおー冒険っぽい話ね di sekolah ini ya そんな危ない場所あったかしらこちらから近づかない限り危険はないし知らなくても無理はない ya nanti kita ke tempat itu ya masih ke tempat itu でも彼テオフラトゥースはその獣を退けその地を踏んだ何のことはない ただ景色の綺麗なだけの場所だったらしいけど父さんだけが知ってる景色ふん面白そうではないかうわふんちゃんいつからいたんですか <laughs> その男がたどり着けたのならば俺様に行けぬ理由はない 止めても行くんですよね付き合いますか先生ありがとうございました Oke, okay, di sini kita kembali. Kayaknya Roxis tahu sesuatu di sini. Tahu gimana? Aisatsu ga okuremashita. Watashi wa 早く行きなさい仲間を待たせるものではないわはい失礼しますこの程度でわかるとは思わないけど試す価値は Oke, okay, ternyata udah di sini memo has been update mungkin ini dulu ya kita kembali dulu di sini terus kita kemana nih ada ini nggak ada ya kita ke workshop kita ke workshop kita save dulu deh teman-teman sebelum kemana-mana gitu ya ini perjalanannya harus kemana kita nggak tahu mungkin ke tempat sensei dulu tadi kita langsung aja di sini tadi ke fakulti ya ada tempat di sini ya coba tanya lagi si Isolde apakah apa ada sesuatu gitu Dragon Grave oh di Dragon Grave ya Oke deh langsung kita coba tanya sensei yang lain apa ininya isinya sama juga apa gimana masih sama kayak yang tadi sini si lor halo lor sensei oh ya udah tidur aja lah sana tapi nggak tidur katanya meditasi kali oke deh langsung biarin aja lah si Dior ya ini yang Dior itu nggak usah lah aki-aki aki sensei Oke, langsung aja di sini ya. Mungkin off campus ya, teman-teman. Lalu di Dragon Grave. Katanya sih Dragon Grave ya. Tapi sebelum itu sebentar deh. Lihat dulu di memo ini harusnya kemana sih? Kita cek. Handbook. Eh. Schedule bukan memo di Dragon Grave ya teman-teman di sini jadi kita harus ke Dragon Grave mungkin untuk part kali ini mungkin sampai sini dulu aja ya karena udah setengah jam lebih juga ya nanti mungkin diedit-edit jadi berapalah nanti ya mudah-mudahan di sini menghibur ya teman-teman jangan lupa di subscribe thanks for watching terima kasih telah menonton video ini jika kalian mendukung channel ini agar terus berkarya silahkan subscribe like komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video. Thanks for watching.